こんにちは、粟田洋介です。キャンバスに1本線を引きました。私は特に書きたいもの、書くものがない時は、まずはなんか適当な形を描いたり、線を引いたり、とりあえず色を部分的とか全体的な時もありますけど、塗ってみるとか、そんな感じにして、まず絵を描くスタートのきっかけを作ります。 それでそこからイメージを膨らまして絵を描いていくみたいなことをやる時があります。まあ、今日はこうやってまっすぐな線を引いたんですけど、ちょっとまっすぐじゃないですけど、なんか見守って模様みたいな線だったり、まあ、端っこの方に描いたり、まあどっからどういう風に描いてもいいんですけど、大概もうちょっとなんか形みたいな線にして、そうするとなんか次に何を描くかが見えてくるんで、そんな感じで描くきっかけを作る時があります。で、今日はそういう動画なんで、まあ単純にまっすぐな線を引いて、そこからスタートしていこう こうと思います とりあえずこんな感じでスタートしました。なんかちょっとこの辺バランス悪いんですけど、なんかこんな感じでスタートした場合に、私の場合は最初ちょっとバランスが悪い方が、そのバランスを良くしていこうとするので、どんどん手が加わるので、それと同時にアイデアが膨らんでいくので、その方がかえって良かったりします。で、今ちょっと絵の具がまだ濡れてるので、絵の具が乾いたら続きを足していこうと思います。 何を書くって始めたわけじゃないんですけどだいぶ形ができてきましたで今回この線から色を塗ってそれから形って感じで書き始めたんですけど、まあ、最初の黒い線から線を増やしていってそれで形にしていくこともありますで今だんだんイメージが見えてきて で最初の段階では何を書くって感じじゃなかったんですけど今こうしたい合わしたいっていうのが今浮かんできてるんですけど絵の具が乾いてからのが足しやすいのでちょっと乾くのを待ちたいんですけど今ねこんな感じなのでここに座ってちょっとじっとしてなきゃなりませんね なんか結構こんなになった筆ばっかりで使いづらいので、そろそろ新しい筆が欲しいなと思っています。でもまだまだ使えるので、今日はこれで仕上げていこうと思います。